はいどうもこみですさて本日は関西クラクラクラブからお届けしていきたいと思うんですがまずはこのボロ負け、えー、何ポイント差 ?8 ポイント差 ?8 点差ですよね。いや、結構なボロ負けで、あのー、実はね、今回ちょっと、ある試みをしてみたんですよ。縛りをね。っていうのは、あの皆さん、あの結構苦しんでる方も多いと思うんですけども、ドラゴンライダーの修正がね、 あのターゲットする時のその射程距離がコンマ5マスかなあのー、短くなったっていうあの修正が入って以降ドラゴンラッシュがめっちゃむずくなったのよね、まあ、つまり僕らのクランの主力であった花火とかが、上げにくくなってるわけですよだいぶでえー、それね、クラン全体にその影響が波及していて、えっ、ー、と、チャンプリーグ1からも下落しちゃったし、 あのー、クラン対戦でもやっぱ全開取りにくくなってるんですよね。うん、まあ、そうは言っても、例えば JWC とか10人対戦やったら、まあ、6、26とか5ぐらいはいけるんです。だけど、前みたいに8、9とかが、そんなになんていうのかな、えっと、ガチガチのガチでやらなくても取れてたような状態からすると、やっぱ結構その、全開取れずに苦しんでいる感があって、 で、それを打破するために、今回ね、あの、二つの縛りを設けました。で、一つは、えー、クイヒーないしは、えー、突撃艦スパビズを組み込んだ戦術以外使っちゃダメよ。まあ、つまり、ドラゴンラッシュに頼るなってことです。簡単に言うと。で、もう一つは、えー、うちのクランね、なぞり下手なんですよ。で、このなぞりっていうのを、えっ、ー、と、秘書権の場合必ずやってくださいと。で、えー、なぞれない えっ、ー、と、リプレイしか残ってない村は攻めなくていいですってやったんですね。そしたらこうなりました。はい、ドン。これが、ドン。相手の防衛見てください、これ。あのー、防御2っていうのは2回攻めたってことなんですね。で、防御4でこの100%になってるこの2番の相手みたいなのは4回目でやっと取れたってことです。こうやって見ていくと、 一応この7番も取れてるよね。でもこの10番5回、もう沼ですね、これは。沼。で、13番2回。で、えー、っと、22番も2回でしょで、24番とかは前回か。もう結構さ、ほら。28も29も3回とか5回攻めてこんな感じなのよ。このね、状態はちょっと 非常にまずいっていう感じですよね。まあ、要は全部全開が13個あるんですけど、このうちの10は初見で取ってるんですね。まあ、つまり今のスパウィズとか、えー、クイヒー系の戦術が上手い人が初見で取ったっていうのが、えっ、ー、と、この10前回で、残り3前回はそこからのなぞりになってるんですけども、取れてないんですよ。やっぱね、この練習方法、何が起こるかっていうと、今みたいに一生懸命全然取れなくなります。 ただね、これやっぱね、週1ぐらいでやっていこうかなと思ってるんですよね。あの、戦術の幅をもう無理やり広げて、いろいろ試してみるっていう機会が週に1回ぐらいはあってもいいかなというふうに思ってるんで、まあ、それを取り入れていこうというふうに思っていて、まあ、これからね、えっ、ー、と、まあ、うちのクランでは、ね、週1でこんなような、あ縛り体制をやっていこうと思います。ただ、戦術プラス、なそりの縛りを入れちゃうと、もうむちゃくちゃになっちゃうんで、まあ、これからはどっちかの縛りぐらいにしこうかなというふうに思っていますけどね。 で、なんでこんな沼ったかっていう話をしたいと思います。このね、10番。こいつがね、くせ者だった。マジでくせ者。あのー、ゼロさんがね、一番最初アタックしたんですよ。で、この、うんと、アタックっていうのが、ね、クイヒー・ディガホグですね。あクイヒー縛りなんで。ベビドラで両サイドカットしてからディガホグを えー、じゃあ、食い火をタウンホールに流し込んでいく。このね、え隙間にこう、なんか、溝があるんですけど、まあ、溝でこの隙間ね、これね。まあ、ここは使わなかったっすね。使ってもいいんだけど、あのー、うーん、まあ、本番のクラン対戦リーグとかでさ、こういうの使う機会ってあんまないし、あったら使うけど、ノラでまでそれ使って勝つのも、まあ、別にいいかなしなくてみたいな感じでしたね。はい。で、使わなかったですね。で、 えー、ここに関してはすごくいいと思うんですよ。ポイズン効果の中からさ、クイーンが綺麗に外れてるしね。で、マルチインフェルも倒します。これでもクイーンの後すごい大きいよね。で、えー、キング10日弊社を3時方面出してからディガホグっていう、この形もめっちゃ良くって、こんな感じね。なんだけど、ポイントはここ。このクイーンなんですよ。えっ、と、このクイーンがね、 進軍インフェンドにターゲット取られながら防衛軍の処理しなきゃいけないってこの絶妙なこの距離感に入ってきちゃってるんですね。で、これが仕組まれてたと思うんですよ。このシングルがもうなかなかね、壊せないの。この金庫とかクラン城があったりして、ディガホグがつかないんですよね。なかなかここに。で、延々とこれにクイーンがたれ続けるもんだから、こういう風に。ちょっと目を離した瞬間に、こんな感じ。 体力削られて、相手のアーチャークイーンともここでぶち当たっちゃって、で、クイーンが落ちるんですよ。ね。で、さらにさ、これ、えっと、トルネードの場所が悪いよね。ここにあるんだったら、この反対側からなぞればよかったんだけど、みんな同じ方面からなぞっちゃっていて、これも良くなかったかもしれない、ちょっとね。まあ、っていう感じなわけですよ。で、えー、最後ほら、シングルインフェルノにもういいようにやられちゃって、結局これが最後も最後まで壊せずに、 えー、と前回逃すわけですよね。で、今回のこの攻めを見て僕思ったのは、ここね、えっ、ー、と、キングが、これ、ね、やられてますけども、こういう風に入ってきてるわけよ。じゃなくって、キングを、もうダイレクトにここの壁をぶち開けちゃって、ドーンとこうね、キング、こっちにこう入れていったら、あの、ディガ風のルートがね、こんな風に、えっ、ー、と、どう言ったらいいのかな。こういうルートクイーンが動いて、こういうルートで、 シングルインフェルノに向かってくんないかなと思ったんですよ。で、それをやった僕のなぞりを、まあ、今から見てほしいと思います。えー、っとね、これね、えー、っと、僕のそう、1本目のこれ。2本目はこれね、えっと、す、なんならね、あの、スーラバじゃねえわ、えっと、トスイズラバルがアホみたいに刺さる配置だったんで、ラバルボコボコでしたけども、 <laughs> あの、一応取りました。で、 えっ、ー、と、こっちね、ディーガフォグ、どっちかというと僕こっちの方が得意な戦術の範疇なんだけど、えっ、ー、と、なぞりをしてるんですよね、完全に。えー、ちょっとまあ修正は若干加えてます。はい。あの、こんな感じでベビードラでターゲット取ってから、えー、アチャ島にバルーンを当てて、バルーンでアチャ島を壊しますと。で、えー、この辺ね、もう、あの、壁焼けとか、サイドカット、もうきちんとやって、キングとかね、ペッカがそれないように気を使ってもいます。んで、 えー、これよ、アーチャークイーンをしっかりタウンホールの中に入れていって、うんと、これもそれなんですね。ちゃんと中入っていくんですね。いい感じでタウンホールにクイーンがアプローチしていきます。ここまで順調そうですよね。だいぶベルトのカットもいい感じに効いていて、クイーンはタウンホールをターゲットして、で、体力の回復ね、もうちょっと待てそうかなと思ったんで、少しだけ遅めにレイジを打って、えー、レイジの節約をね、あのー、 <laughs> せこせこしてます。はい。 こんな感じね。体力マックスにこれ回復するのでいいかなみたいな感じですね。で、対空砲たれますかクイーンが撃破、中に入っていきます。で、やっぱね、防衛軍の処理っていうのを、あのディガホグを出しながらするのはちょっときついなと思ったんで、少し待ってディガホグ出してます。あのこんな感じで、えーと、当たる瞬間ぐらいにディガホグ、あ、これ、これが待つかったから、もう少し待ってもよかったかもしれないな。ディガホグを変なタイミングで出したと思うんだから、待ちきれずに あのー、これね、うっかりクイーンにインビジブル使っちゃったんですよね。で、こっから先もうトームを使ったり、あのホグライダーを出したりなんかしてる間に、結局クイーンがこのシングルインフェルノに投げられちゃって、こんな感じ。もうシングルにいいようにやられるんですよね。ほらほら、またシングル投げられて、これもレイジももう無駄にしてるでしょ。ただまあ、キングはちゃんと、え壁の中にこう素直に入ってきてくれていたので、まあ、これに若干救われたところはあって、 あのホグライダーが中心部分のこのクランジョあたりにこう向かっていってくれてるんですね。で、ロイヤルチャンピオンもちゃんとシングルインフェルノにアプローチしてくれてる。で、ここにヒールが炊けているので、あの中央のユニットをまあそこそこ生き延びてくれたんだけど、いかんせんね、まあ、このペッカにヒーラーがついちゃったっていう不運もあるんだけどさ、 <laughs> お前、お前本当はこっち回る予定だったら話が違うぞこの野郎っていうペッカがいるんだけど まあね、それにしてもやっぱクイーンがさ、落ちちゃうっていうところで、あの、このプランはね、もう相当、まずいと言わざるを得ないですよね。うん。まあだから、えっと、その援軍処理とシングルインフェルノの対応っていうのをあのディガフォグ回しながら見れるっていう風に自分の力を過信してプラン立ててしまったことが あ違うわなぞりに行ってしまったことが今回のもうこの敗因の大きな要因かなっていう、まあ、時間さえあればいけたかなっていう感じだけどそういう問題でもないよねこれねうん 90%92% かなうんちょっとねこのうーんなんだ見誤りは大きかったかなこういうところはやっぱり良くないですよねあのなぞりをやっぱする上でもそうなんですけど 一発目の攻めを見て、あのこのプランってなぞれんのかなどうなのかなっていうところこれねこの、うんと、と惜しかったからもう同じことをするとかちょっと修正するっていうのも確かに大事なんだけどそもそもえーと、と食い火なら食い火がちゃんと活かせるルートが選べているのか作れているのかっていうところね そこに関して僕は、このクラン城から来る援軍がもうアイスゴーレムラバハウンドっていうクイヒおろしの援軍ですよね。シングルインフェルノと一緒に相対するならですよ。あの、っていう援軍に加えて、このまあシングルインフェルノの組み合わせっていうのを、えー、処理できるっていう風に踏んでしまったことがもうそもそもの間違いだよね。うん、そこで見誤ってしまったがために、えー、クイーンが途中で落っこってしまって全然最後まで伸びなかったというところになります。 で、これね、えー、5人なぞってるんだけど、K さんもね、結構うまくね、これをやってたんだけど、それでもダメだったんだよな。最後にこれ見てほしいんですけど、こんな形で、えっと、中央部分のシングルインフェルノ、やっぱりま脅威なんだけど、そこに果敢に食い火で挑んでいきます。で、うんと、これ確かね、援軍を釣るのかな、この、うんと、隙間のところからなんかユニット出して、誰かなんか出して。 先処理をしたはず。でも、それをやったとしても、やっぱり、シングルインフェルノにやられちゃうんですよ。まあ、それぐらい、あの、アーチャークイーンにとって手の届かない位置にあるシングルインフェルノっていうのは脅威なんですよね。はい。あ、これね、やっぱり今、ジャイ出したかな。ジャイ出したか、スニゴブかなんか出して、えー、このシングル、あ、違うわ、援軍釣りましたね。で、ここで援軍処理するもんだから、この援軍処理めっちゃ美味しいじゃないですか。まあ、きっちりララパ処理できて、アイスゴーレムの処理もできるんだけど、 だけどやっぱり、あの、シングルインフェルノに、あの、届かないところから永遠に限られちゃうっていうのは、もうフリーズを切らすことができないから、かけ続けなきゃいけないんで、まあ、そこのね、やっぱ難易度っていうのを見誤っちゃった。で、そこに食い火を入れるっていうのは、おそらく日本の中でも、きっちりそれ、あのー、まあ、そつなくというかね、えー、こなせるプレイヤーってほぼほぼ一握りしかいないと思うんですよ。本当に食い火うまい人だけ。で、そういう人がやるような、 プランニングっていうのを、あの、果敢にやってしまったのは、これはもう勇気ではなくて無謀だったなっていうのを、まあ、自分自身めっちゃくちゃ反省します。はい。これね、離国の展開もだからちゃんといい感じですね。もう早くできていて、しっかり壁もこう穴が開いていて、キングペッカも僕みたいに反らしてないんですよ。きっちり入ってるんですけども、これシングルインフェルノ見てください。これはい。ディガホグに遠向かけて目を離してる隙に一気に クイーンを焼き払い、インビジが遅れ、レイジがかかるけども、この後の東宝石機アーチャークイーンにクイーンが落とされるという格好になるわけですね。こんな感じ。ボンと食らって、もう一発、ドンと食らって、クイーンが落ちていくわけですね。で、あとは、ディガホ君がまあ一応いるんだけども、 えー、こいつらが伸びてくんないんですよね。あの、バーバリアンキングも、あのー、先行していっちゃったんで、えー、落っこ落とされてしまっているし、で、イーグル砲とか相手のババキンとかにね、こう捕まってる。ババキンって、ね、実は体力1万あるんで、タウンホール並みの体力があるんですよね。超重たいので、これだいぶディガホンがみんなやられましたよね。っていう感じで止まっちゃいましたね。ババキンがもう完全にディガホを止めちゃったっていう。このババキンをキング同士の殴り合いで倒していかないといけなかったんだけど、 あのー、逆にキングたちが順調に先行しすぎたがために、えー、それが倒しきれなかった。で、食い火がちゃんと最後に生き残っていれば、また少し違ったのかもしれないですよ。この辺のね、壁をスーパーボールベーカーで1個、今持ってましたけども、これね、無駄に打ってましたけど、これ本当は多分ここの壁開けるはずだったんだよね。で、開けて、えー、クイーンで投石を見ていくみたいな形を作っていけたら前回までいけたはずなんだけど、うーん、まあ、それをさせてくれない、その中央のシングルインフェルノ、まあ、そこに、 あの捕まってしまうそのリスクっていうのを永遠に取り続けちゃったことがやっぱ敗因だったかな。これで、えっ、ー、と、なぞりにいた4人も全部焦げて、この村だけに、えー、ご防衛されたっていうところですね。はい。まあ、なのでね、あのー、まあ、こういう反省を、なんていうのかな、得るためにやった対戦なんで、別に、えっ、ー、と、それがダメっていうわけではなくて、まあ、僕自身もかなり、 あのー、なんていう、考えるきっかけになったし、あの、これからも本当にやっていこうと思うんですけど、こういうね、あの、縛り対戦とか。まあ、やっぱ上手くなりたいしね、どうせだったらね。はい。っていうふうに思うんですけども、まあ、とにかくですね、皆さんも、あの、こういうクラン対戦で、ちょっとしたこう、工夫を加えてみて、あの自分たちのスキルアップとかね、ステップアップをしていこうっていうふうに、まあ、考えてらっしゃるクランも多いんじゃないかと思いますが、えっ、ー、と、 まあ、一つの参考ですね。こんな感じで、えっ、ー、と、なぞり縛り、あと、えー、戦術縛りっていうのをやると、えー、まあ、いろんな攻め方が、えっ、ー、と、できなくなって、なぞりやすくなるんですよね。あの、みんな同じ攻めをするからな、なぞりやすくなったり、えー、する反面、えっ、ー、と、今回の僕らみたいに、えー、だいぶボコボコにやられます。で、初見が、あの、やっぱりね、沼っちゃうんですよ。こういう風に。沼っちゃって、 えっと、全然、え何度攻めても、ね、その村が取れないっていうね、えことになります。ただ、えっとね、これ、あの、さっき言ってなんでこれでいいかっていう話なんですけど、えっ、ー、と、別のプランで攻めていくっていうのもいいと思うんですよね。でも何かさ、やっぱり、前に攻めた人の何かを活かして取っていくっていうことができないような攻め方になってるんだったら、一番最初初見で攻めた人のプランがそもそもまずかったってことだと思うんですよ。で、 一方でそこを修正しようと思って攻めていくわけですよね2回目以降はでもそれが修正しきれなかったっていうことは自分のやれるというふうに目論んだあるあのごく限られたパートの仕事っていうのが 全然期待通りいかなかったっていう点で、その、なんていうのかな、相手の防衛と自分の攻撃の、その、うんと、せめぎ合いで、どっちがどれだけのユニットを持っていったら、どっちが勝つかみたいな読みっていうのが、外れてしまったっていうことになるわけなんですね。なので、えっと、そこのところですよね。あのー、なんていうのかな、えっと、この読み方が外れちゃうと、どんなプランを作ろうにもユニット編成の、 あの工夫っていうのがすごくしにくくなっちゃうから編成を組む時のユニットのバランスっていうのがよりこう、えーと、高い精度でできるようになってくると思うしあと生懸命攻める際にもあのこのプランはなぞって取れるなっていうとこの見極めですよねそれができてくるとやっぱ初見で攻める時にもそれで効くんですよ結構あの今の見てもらった真ん中のシングルインフィールドにボコボコにやられた攻めっていうのはあの確かに えっ、ー、と、いけそうな感じに見えるんだけど、実はダメなところにもろにはまっちゃってるわけですよね。で、こういうはまり方を初見でしないように、えー、なぞりでやってもダメなんだ。ということは何回攻めてもこの村はこのプランじゃ取れないからそもそもプランがダメだったんだじゃあなんでだろうっていうそこを考えるきっかけになるっていうところでね、え僕このシステムは、あの、悪くはない。まあ、負けは悔しいので、もう週1ぐらいにしてね、残り2回はガチで勝ちに行こうと思ってるんですけど、 えっ、とね、えー、まあ、そういった意味で役に立つ、その、やり方ではあるのかなと思うので、えー、ぜひね、皆さんも、あの、自分のクランで、えー、こんなような工夫を凝らした、ちょっとしたね、スパイスを加えて、野良戦でのスキルアップ目指していこうなんていう風な、えー、考えてを、考えをね、持ってらっしゃる方は参考にしてもらえたらというふうに思います。 はい、というところでですね、本日は関西クラクラクラブでちょっとね、えー、レベルアップのためにやっているちょ、えー、取り組みに関して、えー、お話をさせていただきました。えーとまあ、その中でも、えーと、対戦のリプレイの解説やってきましたけども、どちらかというと僕のチャンネル、その解説の方がメインです。で、今回は3フール14でしたが、13、12も扱っていきますので、 まあ、幅広いタウンホールさでですね、えこういった、えクラン対戦だったりの、え攻め方、スキルアップ等々に、えと役立つ、え動画あのいいなと思っていただけたら、えグッドボタン、またはチャンネル登録の方もよろしくお願いできたらと思います。そしてこれからもご視聴よろしくお願いいたします。では、えっと、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。